aabot. Venus unit mo yan. Sir, Ha? Sir, latter unit. Two men present, three men absent, all accounted for sir. Very good. Dali lang. Ano kayo? Sama ka. Ano ka kami sa pag nagbibila, pag nagbibila, kasama kami, kasama ka sa iyo. Sir! Dati ba yung kita pinasapay sa pinakulong? Kasi Sir! 3 is present, one man absent, wala accounted for, Very good.